如果你对神秘学感兴趣，那么订阅这个频道就对了。我叫 Serena，我是一名占星师。很多人在知道了我的职业之后呢，接下来的一个问题就是，听说占星很准啊，占星就是算命吧？你能给我算一卦吗？那么这期我们就来聊一下占星学和命运之间的关系。大部分的人呢，就会把占星当成是一个算命的工具。如果你也对这个话题感兴趣，到底什么是占星学？它为什么这么准？占星学到底是不是来算命的呢？这期节目里。 有很多你想知道的干货。其实占星学被人说成是算命的工具呢，主要还是被它的这个名字给耽误了。一听到“占星”的这个“占”字，大家就会以为占星是跟占卜有关系的。其实，如果我们找一下占星在英文当中的名词 “astrology”，在字典里面找到的定义是这样的。 它是用天体的相对位置和相对运动，尤其是太阳系内的行星的位置来解释或预言人的命运和行为的系统。所以呢，首先它是一门学科，它研究的对象呢，一方面是包括天体，同时也包括人类还有自然环境。嗯，所以其实更确切的来讲，叫它星象学，也许是更加符合它原本的意义的。从定义当中呢，我们也能看到，占星学具有两个很重要的功能：第一，用来解释人的命运。 意思是通过观察天体运动规律和人的行为活动之间的联系，丰富自己的经验。这里的重点在于是首先观测到了天象，然后再观察到了事件。这个顺序啊是非常关键的。这就说明了占星学的基础呢是客观的观察，而观察的对象呢是星体以及人类的行为。有据可查的占星学最早起源于四千多年前美索不达米亚两河流域的古巴比伦。 这个地方在今天的伊拉克地区。古巴比伦人有在泥石板上记录天象征兆的习惯。这些记录里包括了日月食的发生，也有记录恒星的规律。通过不断的记录、观察，寻找关联。 美索不达米亚的占星术形成了这样的观点：人和宇宙之间，以及世界万物之间，是有着千丝万缕的联系的。天上的这些星体呢，是代表着不同的征兆，是神带给人间的一些讯息。星体之间呢，形成了一定的排列和形状，那么就代表着神通过这些星体在跟我们交流，带给我们人间一些启示。 跟接下来要发生的一些事件是有着对应关系的，尤其是产生日月食的时候，恰巧呢又有一颗恒星参与到了这个天象，这很有可能就预示着呀，这个国家的君主将要面临一些重大的事件。这种世界观跟中国古代的哲学思想是一样的，我们一直就有着人天合一的思想，人的兴衰可以通过自然的变化表现出来。于是呢，慢慢的在大量的观察当中。 古人就会对天体有着越来越多的了解，于是他们会认为呢，星体之间形成的特定关系就像是动态的密码，是神透过这些行星在向我们人间传达一些讯息。这些讯息呢，就预示着人间未来的动态。那么，怎么去解开密码，就是占星学一直在研究的。这里呢，就要说到占星学的第二个功能了，就是有关预测的。 我们人类呢，都是想不断的去寻求意义的，所以仰望星空是不够的，我们还想不断的去解释星星的语言。我们在很多电视剧节目里面，也不乏看到这些某某相士夜观天象，就能推测出未来的朝纲大事。比如唐朝国师级别的相士李淳风，禀告皇上李世民，太白金星在白天出现，代表着女主昌。推星盘之后，算出唐三代之后，女主武王代有天下。 这类的历史故事呢，就给占星学披上了非常神秘又很玄乎的面纱。占星术中呢，确实是有占卜的功能的，它是通过去观测星体的位置来推测吉凶的。但是占卜呢，只是占星学众多功能当中的一项。观测星象预测大事，最初是服务于帝王统治阶级的。 针对世俗政治格局、国家战争、农业经济等做出宏观的预测，也可以根据某些吉祥的星象挑选好日子，开启一些新计划。到了近现代，占星不再像古代那样神秘和不可随意接触了，而且随着科技的发展，行星的数据获取更方便。以前古人花几个小时才能手动画出一张星盘，而今我们通过手机软件，几秒钟就能做出来。 占星也成为非常受大众欢迎的命理工具。占星确实具有占卜的功能，比如谁家的猫丢了，钱丢了，工作面试情况怎么样，投资的股票收益会怎样？根据提问的时间、地点，画出一张当时的星盘，能够看出一些线索。现代占星更多的应用到了心理疗愈、研究金融市场周期、医疗、灵修等等。当然，遵循的规律。 从古到今都没有改变过，依然是基于部分与整体之间的联系以及符合共识性的原则。所以，那些认为占星就是占卜的观点是不全面的。而且，古代用来占卜的手段有很多，不仅使用观星的方法，古人呢还会使用龟甲、测字、手相、抽签、解梦等等占卜。到了近代呢，也出现了像灵摆、塔罗牌占卜这类的工具。 这些都可以窥探一个人当下想要知道的某个事情的吉凶。当一个人遇到事儿了，不管你用哪种占卜工具显示出来的结果都是类似的。所以人天之间呢是存在某一种共识性的。在这个当下呢，人的起心动念往往会折射出天象组合来，而天象的符号呢也会在人的身上显现出具体的事件来。人和天体之间呢其实是一组互为镜像的对应关系的。中文有一句话叫。 在天成象，在地成形。英文当中也有一句叫做 “as above, so below”，这些都反映出了古人人天合一的观点。基于这样的思想，确实是可以通过观测星体运行的规律来尝试预测未来的。东西方在对行星的象征意义上有着某些共识，比如说，都认为太阳代表着阳性力量，象征着生命意志、国家君主、父权等。 月亮代表着阴性力量，象征着内在情绪安全感、身体、母性等。西方文明把行星赋予神性，希腊神话里每个行星都有自己的性格故事，将行星的原型品质通过拟人化的故事表达出来。木星在希腊神话中是众神之王宙斯，在占星原型里，木星代表着幸运、乐观、开阔，它与哲学思想。 历史、宗教等人文的智慧有关，也象征着人对生命意义的探索。这些符号都与木星本身的属性有对应关系。它是一颗气态巨行星。中国占星术“七正四余”中，十二地支生肖与西方黄道十二星座有着呼应，也认为地球上各个方位由于接受太阳能量强弱不同，会在地面形成十二个能量区域。 除了地支，也以二十八星宿来划分恒星，也认为所有星宿都与道家中所提到的神仙有所对应。五星有五行属性，金、木、水、火、土之间有生克制化的互动。论一个人的命格时，会将人的生辰时间、地点与天体星宿的位置结合起来论。占星学也认为，人的身体蕴含着宇宙星辰。 西方占星体系中也有专门的医疗占星体系，同样认为行星跟身体内的脉轮、能量中心也有对应。《黄帝内经》里“五星之应”一章里提到，五星运行有徐、疾、顺、逆、留、守的规律。古人将五星光亮的明暗和留守时间的长短与疾病流行、社会治乱联系在一起，这就是五星之应。 其实啊，预测也不会像传说中那么神奇。预测确实有一定的技巧和规律可循，但是前提呢是要经过专业的训练，对行星的象征意义熟悉，并且呢对过去发生的重要历史事件大量的复盘学习，从星象和事件当中获取一些灵感。看得多了呢，经验自然就丰富了。当你看到未来相似的行星周期再次出现，就能够以史为鉴，给出一定的预测。 但是通过星象做出来的预测呢，它仅反映了一些主题，也是非常宏观的。那么对于预测的结果呢，结论也绝对不是统一的，毕竟是由人来解释星象的。不同的占星师呢，他有着个人的主观见解和经验，对于这个同样的星象呢，就有着各自不同的理解。至于预测的准确率呢，也没有一个非常量化的数据去衡量的。 占星学发展到了现代呢，就跟心理学有了更多的融合。这呀还要感谢心理学家荣格，他认为人性中的潜意识和行星的原型之间有着深刻的对应关系，所以他将占星学应用到了更多的心理疗愈当中。我认为占星学带来的最大的意义呢，是让人深刻的意识到整体性。不管是当初的以观测自然、理解世界为目的的占星学，还是今天整合了灵性炼金术。 心理疗愈，一千个人眼里呢，就有一千种对占星学不同的认识。我认为，去争论它到底是不是科学，是不是算命的工具，倒不如通过这门流传了几千年的智慧，来指导我们过上更幸福的生活。我们可以通过星象对应自己身上发生的事情，做到理解，建立觉知。 当我们跳出了那个自己的小天地，升到了一个更高的维度俯瞰自己的时候，也许我们会看到更大的画面，以及看到前后事物之间的关联性。那么这样呢，一些琐碎的、貌似非常零散的小事件，从时间的线索再来重新理解呢，其实是都有重大的意义的。所以人呢，一旦能够找到某一种归属感，就会跟自我的那个内在智慧产生连接，获得更大的力量。 我们借助星盘当中的很多符号呢，慢慢的会理解到，有一些人生当中发生的困难事件，或者令我们非常痛苦的事情，其实他们的背后都是有特定的意义的。懂得了这些意义呢，我们就能够更加理解生命，更好的活着。这个就是占星学带来的最大的价值。这也就是为什么我这么的热爱这门学科。好了，今天的分享到这里吧。 你想了解更多专业的占星学知识，包括获取每月最新运势，可以扫码关注我的公众号。我们下期见，拜拜。